Atrás de esta pared hay un mundo que literalmente cambió mi mundo. Hay un mundo de niñas que están viviendo aquí en este orfanato y hace 11 años yo viví aquí mismo con ellas. Hace 11 años yo empecé un proyecto de derechos humanos. Hace 11 años mi vida totalmente cambió. Así que para regresar aquí, cuando estamos cerrando la convocatoria, porque esta convocatoria empezó con este amor, e, e, empezó con esta inspiración, empezó con esta motivación que yo aprendí y que me sentí gracias a eso, Fernando. Así que yo quería cerrar la convocatoria aquí para que ustedes puedan conocer el mundo que está aquí, que es lindo, que es lleno de amor y esperanza y agradecer inmensamente este lugar por todo de lo que ha hecho en mi vida. Vamos, vamos a ver. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? ¿Sí? ¿Bien? Eso es Mao. Saludos a la cámara. Sup, Mao? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Yamili. ¿Y tú? Angélica. Angélica, mucho gusto. Wow, está grande. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Estamos bien. Súper bien. Brian. Hola. Mucho gusto. Oh my gosh, es mucho. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Mucho gusto, Brian. Es Hola. ¿Cómo estamos? Brian. Mucho gusto. <laughs> Gracias por recibirnos. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? ¿Estás portando bien? ¿Sí? Mari, ven, saluda a Brian. Hola. Ven, ustedes, ustedes, ustedes ven conmigo. Quiero enseñarles dónde viví aquí, cuando viví aquí. Ven, te enseño. Aquí, en la casita. Se, llamaba la casita. Mau, eso fue todo aquí, man. Todo aquí. en la Romana, eh, Dominican Republic, la República Dominicana, donde realmente empezó mi aventura, mi camino, eh, mi amor por la comunidad latina, mi amor por lo que estaba haciendo con la convocatoria, pero más mi amor en el servicio que estoy ofreciendo en mi trabajo y, mi, mi pasión por esta comunidad. Eso es donde viví yo, en la casita. Pasamos, pasamos. no hay otro amigo aquí. Aquí. Aquí viví, bro. Yo viví aquí. Aquí mismo, Tuvimos una cama aquí y ya. Yo viví aquí, en este lugar, hace 11 años. Yo estoy aquí pensando en lo que pasó, pensando en todas las cosas que han pasado en las últimas 11 años y pensando en el camino, en la aventura, en, en la esperanza, en la fe, en la innovación y en todo. Entonces, yo aquí, eh, recordándome que todo es perfecto, que todo tiene sus retos, que todo tiene sus dificultades, que todo tiene sus frustraciones, para yo, para Mao, para ustedes, para las, las niñas. Pero al final del día, el único cosa que, la única cosa que podemos hacer es podemos dar, y podemos servir, es podemos seguir viviendo lo que realmente queremos vivir, lo que, lo que realmente nos llena el corazón, lo que realmente puede cambiar una vida o dos vidas o 50 vidas o un mundo entero. Y jugamos ahí y siempre estaba... Mira, la historia, yo siempre, yo siempre cuento una historia en mis, conferencias. Yo siempre digo, yo viví y trabajé en La Romana con 125 niños, ¿no? y mira, eso es lo que pasó. Cada día, les cuento, cada día a las 5 de la mañana, yo escuché, yo escuché eso. Brian. Y yo durmiendo a las 5 de la mañana. Brian, ¿quieres jugar? Así. Y yo, ¿pero qué hora es? Son las 5 de la mañana. Y yo, no, vuelven a las 9 y a, las 5 y 5. Brian, ¿quieres jugar? Ya son las 9. No, son las 5 y 5, pero queremos jugar. Así que esa siempre es la historia que yo cuento todo el tiempo. Eso es la puerta. Aquí mismo. Te lo juro. Está, wow, está súper especial para estar aquí. Y tú sabes, nosotros aquí, sí, eso fue el baño también. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Lindo. Y cada vez que pienso, y cada vez que, que que pienso en este momento, que pienso en esa experiencia, yo pienso en, un par de cosas. Número uno, las historias de las, de las niñas. Las historias de las niñas que fueron difíciles, que fueron tristes. Y al final, ellos han decidido a vivir, han decidido a amar, han decidido a dar, han decidido a, a seguir viviendo cada momento, cada día. Hola cada, cada momento amar. Y, eso para mí fue algo muy especial. Mira, ella estaba, ella estaba aquí, ella estaba aquí. Señorita, ¿me recuerdas? <laughs> Ven. Ella estaba aquí, es la única cara que reconozco, pero... De nada. ¿Cómo estás? Oh my god. Yo no puedo creer. Es que yo, yo, yo dije, yo reconozco esta cara. Oh, ¿cómo estás? Bien. Qué rico verte. ¿Tú trabajas aquí? No, vine Pero, de visita. ¿En serio? <laughs> ¿Qué palabras tiene por la cámara? Es literalmente nadie más aquí. Nadie más está aquí, menos ti, ¿no? Menos tú. No, ya no vivo aquí. No, yo sé, yo sé, pero... No, yo, yo, yo, <laughs> Jeffrey, yo recuerdo a Jeffrey. Hola, Jeffrey. ¿Cómo está, papá? ¿Cómo estás? Qué rico verte, man. Él estaba aquí también. No, es tu hija. Sí. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? No lo puedo creer. Sí, parecido muy a ah. ti. Yo conozco a tu mamá por 11 años. como ustedes pueden ver, aquí está el orfanato y al otro lado de, de este, de este pared, donde están los carros blancos hasta aquí está la casa verde, por ahí hasta donde está este, este eh, casa, camión, casa verde, exacto, y ahí también, todo eso, todo eso era basura basura, basura, basura. Y a las 5 o 6 de la noche se quemaron la basura, había mucho humo. De hecho, todos los niños tuvieron que regresar a sus camas, a sus habitaciones y cerraron las puertas y cerraron las ventanas y con el calor aquí eso también es difícil. Así que nosotros trabajamos con jueces, con políticos, con, las comunidades, eh, con, con, la prensa para cerrarlo y ahora estamos aquí súper felices porque ya no es basura, ya no hay humo, ya es un lugar donde se parquean carros, donde sembran cosas, así que estamos muy felices del progreso que ha pasado aquí y es, otro, es otra cosa que si tú trabajas con gente buena y si, si, tú pones tu mente en una meta, tú puedes lograrlo. Así que eso es otro, otra cosa que quería enseñarles. forget the last night of the orphanage. Every single one of the kids gave me something, a, neck, uh, a bracelet, uh, a love letter, um, a, a, notebook, a book, a hug, a kiss, something, some sort of appreciation. And I remember thinking, if these kids that have literally nothing physically, uh, that were literally saved uh, by this place, can give, and that have had the worst things happen to them that you could ever imagine, could give, and could see beside themselves to appreciate the thing that happened, which was our summer together, then I would dedicate my entire life to this community. And I did that. And I've done that and I'll continue to do that for the rest of my entire life. I wanted to bring you back here today because it's I reference it so many times. I reference it in every single speech that I make in Latin America. I reference it. It was the reason I started Uniendo las Americas. It was the reason that I'm here. It was the reason that I care about the Latin community. It was the place that I first learned Spanish. It was the place that I first dove deep into a very poor area and felt that. Chévere, ¿no? Estamos felices aquí, Mao. Es un día Exactamente como lo, me lo imaginé. Exactamente. Para mí es divino que Techi está aquí con David, su esposo, con sus hijos, con, Dylan, su, hijo, eh, para llevar. ustedes saben que yo creo mucho en, en, en colaboraciones, yo creo mucho en, en compartiendo habilidades. Están escuchando a su música, está hablando de su dieta, es, vegana, así que está hablando de recetas eh, veganas. David está, está un coach de fútbol, estaba jugando con los niños, con las niñas fútbol. Eh, tenemos dos líderes muy, muy buenos aquí eh, que están trabajando en un sábado para, para, hacer eso posible. Así que normalmente no trabajan en los sábados ellos, pero ellas están aquí para abrir las puertas para nosotros. Mao, tú estás aquí grabando todo, haciendo tu magia, haciendo tu obra. Eh, y yo feliz. Así que para mí lo que, lo que quizás ustedes pueden ver es yo hablando con los niños, abrazándoles, pero yo siempre estoy pensando en cómo podemos unir las habilidades que tenemos y podemos realmente llevar más atención con nuestras redes o más amor por el fútbol, más amor por la música, más amor por el servicio. ¿Cómo puede, porque nosotros nunca sabemos lo que realmente puede cambiar la vida de alguien. Algo que pasa hoy puede cambiar la vida de alguien. Puede ser una letra que escuchan en la canción de Techi, puede ser eh, algo que yo digo, puede ser un trick que, enseñó David, o, ¡Ah! ellos también están aquí jugando, así que no sabemos, no sabemos, así que es algo lindo. Es la vida. Cuídate mucho, ¿ok? Sí. Cuídate mucho, ¿ok? Con el micrófono. <laughs> Señorita, micrófono. Bye, bye. Bye, guys. Bye. Gracias por recibirme. Gracias por jugar conmigo. Gracias por hablar inglés conmigo. <laughs> Chao, linda. Quiero quiero otra vez. Sigues brillando, ¿eh? Chao, papá. Quiero comerte, verte, Jeffrey. lindo. Amigos, estamos aquí.